Thank <laughs> you. Haacaaluu yoo isaan sun hinnen karaa cufan nuti warra jalatti gadafee mana itti cufnee itti gubuu qabna. Karaan Finfinnee yoo cufame nageellee Arsii keessaa manzeen gara cufattu hin qabdu. Dhumuu qabdi. Baduu qabdi nu keessaa bahu qabdi. Biyya keenya keessaa diinni bahuu qaba. Nu keessa uummanni Oromoo ka diina gargaarullee yoo jiraate har'a isa waa godhuu hin dandeenyu. garaa keessatti gad ukkaamsanne arra garaa keessatti gad qabanne diina gad qabne of keessaa baafne kan walitti garagaluu qabna malee arra ija nama kenna gumaa nama kenna osoo hin baafne walitti garagallee walaaleffachuu hin qabnu. Kanaaf qeerroo biyya keessaatiin kan dhaamu. Yoo isaan karaa gadii cufan karaa gadii itti cufaati. Tokkochaaf lamaa miti dhibbaantuu qabdi abashoonni. <clears throat> የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ዛሬ በዚህ በምሽት የገባሁበት ምክንያት አለኝ። የገባሁበት ምክንያት ይህንንም ደግሞ አንዳንድ ቪዲዮ ያሳየኋችሁ ምክንያት እስተ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን ያነጣጠረ ጥቃት እየተደረገ ዜጎች ከሚኖሩበት እየተፈናቀሉ እየታረዱ ህፃን ልጆች እየታረዱ የተጣሉበት በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመት ወያኔ ተባሮ መቀሌ ከገባ በኋላ ወያኔ በቀጥታ እያስተናበረ ገንዘብ እየከፈለ ሲያሰራ የነበረው እልቂት አሁን በዚህ ጊዜ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ያሳየኋችሁ አንዳንድ የቪዲዮ ክሊፖች ነገ ከተቻለ ነገ የሚወጣ ይመስለኛል። በጣም የሚዘገንኑ TPLF ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከኦነግ ሸኔ እና ከሌሎች ኃይሎች ጋር ሆኖ አቀነባብሮ የሰራቸውን ግፍ ለዓለም በእንግሊዝኛ የሚያሳይ የቪዲዮ መልእክት ይኖራል። ከዛ ውስጥ በዚህ በፌስቡክ ላይ አሁን ማሳየት ስለማልችል ብዙ ያላሳየሁት ነገር አለ። ነገር ግን ዛሬ አሁን የወጣሁት ስለሱ ለመናገር አይደለም። አሁን የወጣሁት በአስቸኳይ የ TPLF ደጋፊዎች በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ደረጃ campaign እያደረጉ ነው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ አንድም ሴኔተር አልቀራቸውም። አንድም congress person አልቀራቸውም። ያለ የሌላቸውን ሀብት እያፈሰሱ ይሄ ጦርነት እንዲቆምና ተመልሰው ተጠናክረው እችን አገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከጠላቶቻችን ጋር ከ Egypt ጋር ጭምር በተለይም ከ Egypt ጋር ጭምር አብረው ሆኖ ለማፍረስ የተነሱበት ጊዜ ነው። አንድ አውሬ አቁስሎ ያንን የቆሰለ አውሬ በብብቱ ይዞ መኝታ ቤቱ የሚያስገባ እብድ ብቻ ነው። አሁን ያለንበት ደረጃ እዛ ላይ ነው ያለ ነው። እየሆነ ያለው ግን ያንን የቆሰለ አውሬ ቁስሉን እንዲያገግምና አፈር ልሶ ተነስቶ ደግሞ እኛን እንዲበላን ሴኔተሮች ላይ ጫና እየተደረገ ሴኔተሮቹ እየጮሁ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የመከላከያ ኃይላችን የሚያረገውን እያደረገ ያለውን ግፈኞችን ወደ ፍርድ የማምጣት ሂደት እንደ ወረራ እንደ ህዝብ ለህዝብ ጦርነት አድርገው እያቀረቡ ነው። አንዱ በዛሬ ስምንት ቀን ሴኔተር ቦብ መንደዝ ጻፈ። በጣም ኮንሰርን ያደረገኛል ብሎ ጻፈ። የእርስ በርስ ጦርነት እንደሆነ መቆም እንዳለበት እየሰፋ ከሄደ ያንን ቀጠና Horn of Africa ን እንደሚያበላሽ ጻፈ። እንደገና ደግሞ ትናንትና ወያኔ TPLF የጻፈለት በሚመስል መልኩ ሌላ ማሳሰቢያ ጽፎ የአሜሪካንን መንግስት State Department ን ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ደብዳቤ እየጻፈ ነው። ከሱም ጋር ደግሞ ሌሎችም ሌሎችም ሌሎችም ይሄ የሆነበት ምክንያት አንዲት እፍኝ የማይሞሉ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች እኛን በልጠውን ሌት ተቀን እየሰሩ የፕሮፓጋንዳ ካምፔናቸው ስለሰራላቸው ስለሰመረላቸው ነው እና የእኛ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለም ዙሪያ ግፊት ተደርጎባቸው ይሄንን የተጀመረውን እነኚህን ግፈኞች ህዝባችንን ሲያሳርዱ ሲያርዱ አሁን ደግሞ ትግራይ ውስጥ ተሰብስበው ከተደበቁ በኋላ በኦነግ ሸኔና በሌሎችም ኃይሎች እየተደገፉ ኢትዮጵያን ለመበተን የሚያደርጉትን ጥረት በመጋረጃ እየተሸፈነላቸው ደሙ ከእጃቸው ላይ በነጭ ፎጣ እንዲጠርጉ ነጭ ፎጣ እየተሰጣቸው በአንዳንድ ሴኔተሮች በአንዳንድ ኮንግሬስ ሰዎች፣ በጋዜጠኞች ግፋቸው እየተሸፈነ የእኛ እውነት ወደ ውሸት እየተለወጠ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት እኛ ዝም ስላልን ነው። የእኛ ምሁራን ስለማይጽፉ ነው። የእኛ ምሁራን article ሲወጣ Foreign Policy magazine ላይ ሲወጣ፣ ዋሽንግተን ፖስት ላይ ሲወጣ፣ ሌሎችም ቦታዎች ሲወጣ፣ ፕሮፓጋንዳ ሲካሄድ ቁጭ ብለው አንብበው ያንን ከመቀያየር ፋንታ ሌላ ምንም ስራ ስላልሰሩ ነው ምሁራኖቻችን፣ የእኛ elite ኦች። እኛ ደግሞ ተራ ግለሰቦች አሜሪካን ሀገር የምንኖር ብዙዎቻችን citizen የሆን citizen ያልሆን እዚህ የምንኖር tax የምንከፍል መናገር ስንችል ሴኔተሮቹ ጋር ኮንግሬስ ጋር ደውለን ይሄ አሳስቦኛል፣ በዚህ ዙሪያ እኔ ያንተ constituent ነኝ እዚህ መርጭ ያለው የመረጥኩትም ላንተ ነው ላንቺ ነው። አገሬ ውስጥ ህዝቤ መከራ እየደረሰበት ነው። ያንን መከራ እንዲወጣ አገራችንን መንግስት መደገፍ አለበት። አሜሪካ እናንተ ባህር አቋርጣችሁ አልካይዳንና ሌሎችንም እና አልሽባብን እናጠፋለን ብላችሁ ወታደር ካላችሁ እኛ መሀላችን ሆኖ እኛን ሊያጠፋ የተነሳውን የኢትዮጵያን ህዝብ እያባለ ያለውን እያረደ ያለውን ethnic cleansing እያካሄደ ያለውን ወታደራችንን በሌሊት ገብቶ ያረደውን ከሱ ጋር ተስማሙ ትሉናላችሁ። ይሄንን አንቀበልም። ለእናንተ የማታረጉትን ለእኛ አርጉ ብላችሁ አታዙንም የሚል መልእክት ለ congressman ና ለሴኔተሮቻችን ማስተላለፍ ይኖርብናል። በተለይም አሁን በኒው ጀርሲ ያለ ሴኔተር ባብ መንደዝ የሚባለው እየደጋገመ እየደጋገመ ኢትዮጵያ የወሰደችውን እርምጃ እንደ ኃጢአት የኮነነ ሚዲያዎችን እንኳን የሚዲያዎችን የመናገር መብት ዜና የማሰራጨት መብት ገፈፈ፣ ሚዲያዎችን ዘጋ ብሎ ለ OMN ሳይቀር ይከራከራል። ግን OMN አሁን እንዳሳየኋችሁ OMN በራሱ ሰዓት ላይ prime time በምሽት ሰው በሚያዳምጥበት አንደኛው ሰዓት ላይ አማራን አንድ ሁለት ሳይሆን መቶና ሁለት መቶ አድርጋችሁ እረዱ የሚል መልእክት በ OMN ሲተላለፍ እነ ፕሮፌሰር እስኪኤል ጋቢሳ ተነስተው ትናንትና የተገደለው ሀጫሉ ብቻ አይደለም፣ አንድ ብሔር የኦሮሞ ብሔር ነው የተገደለው፣ ይህንን የሚያደርጉት ነፍጠኞች ናቸው ብለው ቅድም ላያችኋቸው ሴቶች ለሌሎችም መልእክት አስተላልፈው እነሱ በማግስቱ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎችን አርደዋል። ይሄ ሁሉ የሆነው ኦሜን ላይ ነው የሆነው። OMN ስለተዘጋ ግን ለምን OMN ተዘጋ ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ስለተደረገ እንዳይሰራጭ ስለተደረገ ለዛ የሚከራከሩ እና የ House Representative member ኦች አሉ። እኛ ቁጭ ብለን ግን እናያለን። እነሱ ህዝባችንን ካሳረዱ በኋላ የእነሱ ደጋፊዎች ለምን ተዘጋ ብለው ያስጮሁላቸዋል በሴኔተሮቹ። እኛ ቁጭ ብለን እናያለን። እና ዛሬ አጭር መልእክት ነው ያለኝ። የምታውቋቸው ዘመዶቻችሁ ጓደኞቻችሁ ራሳችሁን ብትሆኑ ሜሪላንድ ካላችሁ የማነው ስሙ ኒው ጀርሲ ካላችሁ ሴኔተር መንዶዛን እየጻፋችሁ እንትኑን ጽፌዋለሁ። የዚህ የኔ ፌስቡክ ላይ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ብታዩ ኢሜሉም አለ ስልኩም አለ እና እዛ ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱና በስልክ ቢሮውን እናጥለቅልቀው የምትሉትን እያንዳንዳችን የምንለውን script ኡ እዛ ላይ አለ። የእኔ ፌስቡክ ላይ አውጥቼዋለሁ። እናንተም ራሳችሁ በራሳችሁ ከዛ ሀሳብ መሳደብና ያለው ነገር መናገር ሳይሆን ያንን ሀሳብ ተከትሎ ማለት የምንችለው ነገር አለ እና ስልክ ቁጥሩ አለ። ያው የ six PM earlier ከስድስት ሰዓት በፊት ለጥፌዋለሁኝ። የሴኔተር ባብ መኔንዴዝ እሱ ኒው ጀርሲ ነው። የኒው ጀርሲ ሴኔተር ነው። ሌላው ሴኔተር ደግሞ የሜሪላንድ ሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ይባላል። የእሱንም ለጥፌዋለሁ። ክሪስ ቫን ሆለን ገና statement አላወጣም፣ ግን statement ኡን ለማውጣት ያዘጋጀውን ለአንዳንድ ወገኖች በሰው በኩል እዩልኝ ብሎ ለኢትዮጵያኖች እንዲታይ የሰጠውን አይተነዋል። እና መስተካከል አለበት። ትክክል ያልሆነ narrative፣ ትክክል ያልሆነ ትርክት ይዞ ነው የተነሳው እና እኛ እነኚህን ሁለት ሴኔተሮች ሌሎቹንም አሁን እዚህን ያለሁበት congressman ኬረን ባስ አለች። ለ congressman ኬረን ባስ እየደወልን ኢሜል እያደረግን የምንሰጣት ይኸው መልእክት ይኖራል ይኖራል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው የእርስ በርስ ግጭት አይደለም። civil war የሚባል ነገር አይደለም። ልክ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ውስጥ የኦክላሆማ ሲቲ ውስጥ የመንግስትን federal building ኡን እንዳለ በድማሚት ትልቁን ፎቅ 18 20 ፎቅ የሆነውን እንዳለ ያፈረሱት ብዙ በመቶ የሚቆጠር ሰዎች ያረዱት እነ ቲሞቲ ማክቬይ የሚባሉ የአሜሪካን ወታደሮች የነበሩ እንደዚህ ያለ ውስጥ በቀል የሆነ terrorism ለመጀመሪያ ጊዜ በኤፕሪል 1995 ሲካሄድ አሜሪካን ህዝብ ያዘነበት እነኚህን ሰዎችም አሳዶ ለመያዝና የእነሱን ስብስብ ለማጥፋት የተደረገው እርምጃ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተወሰደ ነው እና ይሄንን ለአሜሪካን congresswomen congressmen ለ senators ማስተዋወቅ ማሳወቅ ይኖርብናል። ቁጭ ብለን ማየት የለብንም። አሁን እየሆነ ያለው የወያኔ የ TPLF ደጋፊዎች ራሳቸው አስገድለው ራሳቸው አቃጥለው ተመልሰው እኛ ላይ ግፍ እየመጣ ነው እያሉ ነው። ይሄ ትርክት እኛንን ማስቀየር የምንችለው እዚህ ሀገር ያሉት ሴኔተሮቹ ገንዘብ አዋጥተው ለሚመርጣቸው ሄዶ vote ለሚያደርግላቸው ሰው ነው የሚጮሁት። እኛም አለን፣ በቁጥርም እንበዛለን፣ በድጋፍም እኛ እንበዛለን ብለን መጮህ መቻል አለብን እና እባካችሁ ሜሪላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖችን ወገኖቻችሁን በሙሉ እየደወላችሁ ነገ weekend ም ቢሆን ምንም አይደለም፣ answering machine አለ። ኢሜይል ማድረግ ሴኔተር ቦብ ሜኔንዴዝ ስልክ ቁጥሩ አለ። እዚህ ከስድስት ሰዓት በፊት አውጥቼዋለሁ። ኢሜይሉም አለ። ነገም ኖ ነገ አርብ ነው actually ነገ ከነገ ጀምሮ ነገም ሰኞም ማክሰኞም እሮብም ይሄንን ሳምንት በሙሉ በስልክ ማጨናነቅ ያስፈልገናል። የሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ደግሞ የኒው ጀርሲ እሱንም እንደዚሁ እና እባካችሁ actually አምታትቸዋለሁ ሴኔተር ቦብ ሜኔንዴዝ የኒው ጀርሲ ነው። ሴነተር ክሪስ ቫን ሆለን ደግሞ የሜሪላንድ ነው እና ሁለቱም ጋር እዛ የሚኖሩ ወገኖቻችሁን ዘመዶቻችሁን contact እያደረጋችሁ ይሄንን እንዲያደርጉ እባካችሁ እንዲያስተውሎ አድርጓቸው፣ አሳስቧቸው። ይሄንን መልእክት አቀብሏቸው። ሌላው ነገር እንዳልኩት ቅድም ነገ ካልሆነ ደግሞ ግፋ ካለ ከነጎዲያ አንድ የተቀነባበረ documentary ይወጣል። ያ documentary ይሄ አሁን የሚደረገው የህግ ማስከበር እና ግፈኞችን ህዝብን በዘሩ ምክንያት የሚያስጨፈጭፉትን የቲፒኤልኤፍ መሪዎችን ለመያዝና ወደ ለፍርድ ለማቅረብ የሚደረገው ትግል በሙሉ እንደግፋለን። ትግሉ የሆነበት ምክንያት የተጀመረበት በዚህ ምክንያት ነው ብሎ የቲፒኤልኤፍን ግፍ የሚያሳይ documentary ይወጣል። በእንግሊዝኛ የተሰራ እና ከተቻለ በፈረንሳይኛ እና በ Spanish ተተርጉሞ United Nations ላሉትም የሚላክ እና ሲወጣ እባካችሁ ተቀባበሉትና በየቦታው እንዲደርስ አድርጉ። ይህን ለማሳሰብ ነው። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ